Всем привет снова и не буду томить, буду уже начинать. Амнезия. Автор Валерия Зайцева. 6.30. Клик, клик, клик, клик. Новое достижение Photoshop мастер. По жизни не стаж. Чую, что-то неладное, мне не понравился твой тон. Я не буду медлить и разъясню сразу. Ту сделку я выполнять не собираюсь. Скажи своему отцу. Брак по расчету – это глупо. Ты ведь сама не хочешь этого, верно? Да, верно. Но скажи, скажи тогда честно, ты на нашу запал, да? Ты можешь не отвечать. Но ну, не забывай, что я знаю тебя с пеленок. Ну нет, все равно как-то, как бы, да. Делай вид, что любит читать. Как это читается? Ты книгу, ты книгу не так читаешь. Я сама знаю, как мне лучше читать. Ты сюда зачем приперся? Да вот, просто сказать хотел. Вы родители случайно не пекари? Да. А Откуда у них такая крошка? Ты все как не культурно. Не, ну так неинтересно. Чего от меня все убегает? Что за жизнь такая? Нет, опять? школьный поход вместо место и рощу. а а такой поход, но он обязательный, так что смиритесь. За что? Нет. Да ну это все. За Яои вначале благодарите моего самого офигенного, такого крутого и красивого сценариста Валерия Зайцева. Лера, я люблю Яои думать, что перед дверью, как это бывает в каких-нибудь аниме. Или Стоять! Нам встреч нужно поговор... поговорить. Агрессия. Достала уже. Ладно, потом поговорим. Что? Это ты мне? Это мод. Мод, приветствую. Мод. мужчина, а батя женщина. За что так больно? Придурок. Мам, я дома. По-моему, я не вовремя. Я, конечно, все понимаю, но простудиться перед поездкой. Это белобрысый сто пудов. Туберкулез фиг... фигур. <laughs> С другой стороны, не придется с ним сталкиваться. Обраду... <laughs> Обраду... Обраду я... Как я его... Ну все, ребят, на этом этот комик закончился. И всем пока-пока. Э, до встречи, до нового комикса.